Всем здравствуйте, с вами Иван 5099. Сегодня мы будем играть новую игру под названием Big Brick Fork. И вам ссылку на нее скачивание. Сейчас мы начнем. Предупреждаю, здесь не очень много грузки, все. Пошла игра, запускаю. <coughs> Загружаю. <coughs> Так. Скоро я придумаю начало, и будет начало. О, как КСК начинается. Класс уже. Сейчас ждем. Сейчас подождите, у меня тут проводов очень много. Наложил тут PlayStation. так, играем в кс -ку. Карта кс По реальному ты кому-то делать нечего было, вот и сразу там стоим, покрутим. Ну так, что-то надо загружать. Люди ждут. О, чё? как мне не нравится это. Долго загружается. Ну-ка, это выделено. Окей. Сейчас мы сюда А, это наша? А, нет, не наша, походу, это вон у нас там. Фабус. Ну, что он идет? Ну. Э, Не знаю, что он не идет тут. Опять что ли перезапуск? Придется опять перезапуск делать. А ладно, это играем. Я вот на это сейчас перейду. из больше народу. Я здесь покину. Что? Сейчас мы тысяч 39, 9, Вот это такой носочек. Меня ранили? Да фак. Да. Чё он прям на меня бегут и выбивает, как всегда. Да, Да. Зачистка. Зачистка, придурки. Да что там зачистка? <laughs> Все. Выиграли. Ладно, кстати, не было серию. Еще три игры на вставляем. Ну, кажется. Да. Сейчас я не знаю, что мне делать. Очень много проблем с группами, сыграем, Мне надо создать три игры целых. Я не могу, я устал. Пол игры копать онлайн 2 создан. Пол игры э, GTA 6 создан. Копать онлайн с таким же хорошим. На, э, э хорошего качества. Он уже там один бегает. И мы тоже хотим побегать. А почему я не могу? Го! Не знаю, почему я не могу. Убейте меня. Я там же бегал, вы видели. А здесь почему? Во, во, фо, фо. Как мы бегаем на нормальной карте. Ну, жалко, что это не передастся. И тут мы сейчас будем жить. Вот а и зачистка. Заднее крыло. <coughs> Скоро будет летсплей. Но мы не видели это. Ну. И что сюда лезть? Хорошо, что ли, мама? Здесь... Это было не смешно. А, чё Смотрите, как зачистка. И его там копнули? Ну, лак. Лак спустя. Сильно кнопки сюда. Вы бы видели, это было новое. Нет, сволочь. Я не знаю, дадут мне ее убить. Нет, не дадут. Ее уже там убили. Ну, очень а нет. А Отправьте сюда. Сильно. Да. <coughs> оседает, а реальном. А если только вот это можно быть и А я что, не вижу, что не сам здесь? Я вам зачистку сзади. Как всегда в КС делаю. Увижу врага кидаю Открываю гранату и кину. Вот я вижу врага, открываю гранату и бабах! Все, раги, вот они на. Что это пипец? Или это наш? Нет, это наш. Тут никто его не видит, тут никто его не видит, тут никто, никто. Неприличный слоган, но там Э, кому кто-то ну, ну! <laughs> что ли звонит? Что 60 тут? Знаете, просто по... поломаем стекла. Похуй. Да, с автоматом. нет, с этой. Будем какать. <coughs> как сюда. Все-таки это суп не Начитка. Хорошо. Заводили за очистку. идет четко. Ну, это вы сами видели, а потому что <laughs> ничего. Да, да. Не смешно было. Так, ну, чуть-чуть там. Да! Ты молодец, молодец. места. Обходу его видео, это чего физика. Вот он. Его. морда вон торчит, он убивает, он бесконец. Да как? <laughs> Наши проигрывают. Наши это красные вот. была зачистка. Смешная. Ну ладно. Скорость скоро встречная сейчас будет. Иди сюда. как нормально зачистим Зачистим территорию аэропорта. сами видели, как у меня сзади. <coughs> Да, читка. А это была зачистка уникальная. <coughs> Что так ржет? Да его никто не убьет. Да, может, нечаянно. По зачистке пошла. Офигеть. Кину на руку. Ладно, всем, наверное, до скорой встречи, Всем до свидания.